我停牌了，东园一点红，两倍。 快点打噻！ I'm number 两倍。 两倍，二条，三倍，五条，一倍，两倍。 五条，二条。 两倍。 二条，三倍，三好，两倍，也是。 凉倍，凉赚， 三儿。三倍。两倍。娃娃，两倍。 八条，二条，两倍。